Законот за дроги. Војната против дрогите се води на грбот на лицата кои што употребуваат дроги. Federal Drug Control Services they overemphasize drug control at the expense of drug demand reduction. And uh, even they create obstacles in access to drug demand reductions. Again, obvious substitution treatment uh, is strictly prohibited. There and after a couple of months, the Ministry of Health decided to put the THC uh, into the second class of prohibited drugs, leaving the cannabis plant itself in the first class. This is allowing only the pharmaceutical companies to sell important, expensive, synthetic THC pills to some patients. Од октомври 2009 година до декември 2013 година, околу 600 луѓе во Скопје добиле затворска казна за дроги, дали под член 215 или 216, а само против 9 лица е поведена и завршена прекршочна постапка за прекршување против јавен ред и мир. Тоа значи дека во Македонија има, односно во Скопје има повеќе дилери од лица кои што употребуваат дроги. we always believed that it should be a public health measure. It, it was never discussed that it should be uh, anything else. Though during the time it, it had an opposition, but uh, uh, we only were discussing how we are going to introduce the public health measures because I, I think the Czech nation we are very skeptical about big ideas about zero tolerance and uh, war on drugs and uh, it doesn't have a support of, of the public. Целта всушност на денешната конференција беше да ги видиме кои се новите трендови во однос на политиките на дроги кои во Европа и да ги споредиме искуствата на неколку земји кои е Република Чешка, Словенија и Русија со македонското искуство во однос на тоа како се третира проблемот на употребата на дроги. Се со единствена цел да <clears throat> иницираме отворено да се разговара, да се анализира, да се рефлектираат состојбите кои што постојат во нашата нашава земја, затоа што свече сме дека еден таков простор за рефлексија на овие знаења, анализи и слично е речиси речи таков простор и да не постои во во во Македонија. Каде во Република Македонија постои дефиниција или критериум да се дефинира што е дрога, значи зборувам сега како синтагма, за лична употреба, што е или како изгледа помало количество и што е дел од инкриминациите што предноку ги спомнав. Една од целите на стратегијата е спречување и санкционирање на недозволеното производство и трговија со недозволени дроги преку промени и амандмани во постоечката регулатива во согласност со меѓународните стандарди, што би значило дефинирање на минимално количество дроги за лична употреба. Ваквата стратегија е усвоена во 2006, значи државата дала заложба во стратегијата. Во 2008 е усвоен закон за контрола на други и опојни контрола на опојни други и психотропни субстанции. Овој закон не го третира прашањето на одредена количина за лична употреба, ниту во меѓувреме се предложило се усвоило закон кој што ќе го регулира прашање. The first decade after the revolution in the 90s uh, it was uh, whole first eight years was conservative government. A conservative government in terms of uh, really focusing on economics. And uh, if you look at uh, the zero tolerance and harsh punishment, it's so expensive, resulting to nothing. Previously, since 1990, uh, there was a big debate in, in, uh, in, the government and in the media, uh, and we had no actually penal law on, on the drug possession then, okay, under the international pressure, we said, okay, we, we have to put something in place, but we don't want to criminalize uh, drug users, and we don't want to uh, criminalized drug Може да видиме два различни а, пристапи. Пристапот на Република Чешка кој што се смета дека е а, пристап а, многу повеќе хуман и ефективен во однос на а, третманот на прашањето поврзано со употребата на дроги, каде што а, сите дроги се а, декриминализирани за лична употреба, значи и посудувањето за лична употреба и самата употреба се а, декриминализирани за разлика од тоа а, пример примерот на Русија кој што е прилично а, суров, а, кој што се базира пред се на забрани, казни и прокубиција. Because of such uh, restrictive that policy which um, uh, limit the access of people to evidence-based treatment and to vitally important information. Um, we have HIV uh, epidemics now in Russia among drug users, and like it's for at least uh, recent 10 years. And uh, at the same time, we have awful uh, situation in terms of uh, uh, HIV and TB treatment and access to this treatment of people who use drugs. Понатаму, предходната стратегија а, го, го потенцираше, ва, ја потенцираше важноста од редовен мониторинг и проценка на политиките и на законите кои што се имплементираат. На кој начин тие влијаат на животот и здравието на луѓето кои што се најзасегнати во однос на прашањето со другите. It doesn't matter which government, whether it's conservative or social democrats or Christian democrats. This moment we have coalition of Christian democrats with the social democrats. It it doesn't matter because the, the, the main uh, drive in, in, the, in, the, in the national strategy is to have it based on evidence. Because having, having it based on evidence means uh, thinking economically as well as uh, for people.